दोस्तों आप देख रहे हैं ना रियलिटी ये नहीं है रियलिटी इस तरह है इसे हम ग्रीन स्क्रीन कहते हैं इसकी मदद से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस की बैकग्राउंड कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कुछ इस तरह भी कर सकते हैं एंड कुछ इस भी कर सकते हो ये एक ग्रीन स्क्रीन है आप क्रिएटर हो तो इसकी मदद आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है इस ये हुई ना बात अपनी यूट्यूब वीडियोज को बैकग्राउंड आप कैसे चुटकियों में चेंज कर सकते हो दोस्तों आप यूट्यूब वीडियोस एडिट करते समय कुछ दो इम्पॉर्टेंट थिंग को याद रखना है मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि पहला ये है कि क्वालिटी दोस्तों आप 2021 में चैनल स्टार्ट किया हो तो आप अपनी क्वालिटी वीडियो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है दोस्तों सेकेंड थिंग ये है कि एंगेजमेंट आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पर एडिट करते समय कुछ मेम्स को यूज़ कर सकते हो इससे अपनी ऑडियंस को आप बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट ले सकते हो अपनी ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस तरह की मेम्स यूज़ करने से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है इसे हम फेयर यूज़ कहते हैं दोस्तों आप इस तरह की मेम यूज़ करने से अपनी ऑडियंस आपके साथ बहुत ज़्यादा एंगेज रहेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केन मस्टर्ड की मदद से वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स गेम मास्टर ही सजेस्ट करते हैं क्योंकि इससे अच्छी खासा एडिटिंग हो जाता है एच प्लस क्वालिटी में आप वीडियो इससे सेव कर सकते हो आपको ये नहीं पता कि केन मास्टर का वाटरमार्क आप कैसे रिमूव कर सकते हैं फ्री में इस वीडियो को देख सकते हो आप यहाँ पर मैं बताया हूँ कि ईजीएस्ट मेथड में आपको फ्री में KineMaster water watermark remove कर सकते हो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाता है चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले गेम मास्टर ओपन करिए ओपन करने के बाद आपको six into nine ratio select कर लेना है उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको जाना है शूट करी हुई वीडियो को यहाँ पर आपको लाना है उसके बाद आपको इस वीडियो को अच्छी खासा एडिटिंग करना है यहाँ पर दोस्तों पहले आप अपनी वीडियो की ग्रीन स्क्रीन हटाना है इसलिए आपको क्रोमा की एनेबल्ड करना है यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन अच्छी तरह से रिमूव हो सके यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है यहाँ कर लिया मैंने यहाँ पर आपको फिर से जाना है कलर एडजस्टमेंट पर यहाँ पर आप अपनी स्किन की टोन को चेंज कर सकते हो यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ किया देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्किन ब्राइट होने लगता है दोस्तों इस तरह के एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर आपको फिर से जाना है मीडिया पर यहाँ पर दोस्तों मैं लेंस फेयर का यूज़ करता हूँ यहाँ पर वीडियो अच्छी खासा एडिटिंग हो जाता है क्योंकि मेरे पास लाइटिंग नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लेंस फेयर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर लेंस फेयर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फिट कर देता हूँ क्योंकि लोगों को लगना है कि ये एक लाइट इफ़ेक्ट है इसलिए मैं इस लेंस फेयर को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर आना है टेक्स्ट पर आप कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी के अनुसार आपकी वीडियो के अनुसार मैं यहाँ पर आई फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लिख कर ओके कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं लिख कर आई फ्रेंड्स लिख कर यहाँ पर रख दिया यहाँ पर आपको पॉपअप स्टाइल में इसको रख सकते हो प्ले करा तो ये एक पॉपअप स्टाइल की नज़र आपकी वीडियो में शो होने लगेगा दोस्तों ग्रीन स्क्रीन की मदद से मैं मेरी वीडियो को कुछ इस तरह से एडिटिंग कर लेता हूँ आप अपनी वीडियो एडिट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है एंड एंगेजमेंट रखना है ऑडियंस के साथ एंड आपको मैं मेरी वीडियो में लेंस फेयर का यूज़ कर रखा हूँ आप यूज़ कर सकते हो आप ग्रीन स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हो बहुत सारा आपको ये सब कुछ करने के बाद आपको अपनी कंटेंट पर भी ध्यान देना है दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी मिलते हैं अगली वीडियो में लेकिन लेकिन मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक मेरे चैनल को आप लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हो एडिटिंग पसंद आया हो तो जब तक इस दो वीडियो को देखते रहिए कुछ सीखते रहिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो